queda desconvocada i ens trobarem molt a prop, molt prop a les, als carrers lluitant de nou contra els banquers, contra el govern i exigint no pagar la deuta i els corruptes a la presó.